Sada tutta pescia guana dalu da tutta vitica si si di mali maliga sada si o sisi da sada si di tutta maca sada sada tutta da di yo guara kiri yake da guara kiri etu Iwiwisho waapokai, sekukapana tengua kupata haki sadi ego ni wakati wakupa.